¡Ole, primo! so mache ich das. recorda-te dos momentos que passamos. Tu lembras-te quando me chamaste de amor. Mas ai, tanta alegria na minha vida. Bom saber que tu a mim já me querias. you te de amor Mas ai, tanta alegria na minha vida Bom saber que tu a mim já me querias illusion